Fando Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Como vocês perceberam, não pudemos gravar juntos, mas eu vim aqui falar um pouquinho sobre os livros que eu andei lendo esses últimos tempos, né? Aquela velha ressaca, que não é muita ressaca, mas tá uma correria do nada. Mas o primeiro livro que eu li foi Ikigai. Eu dei um vídeo sobre ele aqui e ele vai falar desse conceito de Ikigai, que na verdade é um propósito que você vida. Se quiser saber um pouco mais, só dá uma olhadinha aqui nos cards que eu vou deixar aí aqui embaixo. É isso, foi um livro que eu gostei bastante, apesar de não ser muito meu estilo, eu fiquei meio pra trás com ele, mas no final deu tudo certo. Eu não lembro muito a ordem dos livros que eu li, mas outro livro foi Y, quarto volume no caso, né? Eu já comentei aqui, mas é aquela velha história que todos os mamíferos com cromossomo Y morrem, e, ou seja, a Terra fica habitada basicamente só por mulheres, só que um cara e um macaco dele de estimação sobrevivem. Então a história é justamente essa busca de respostas para saber o que aconteceu, porque não faz sentido e ninguém entender tá entendendo nada. Então eles vão buscar e essa resposta para entender se existe alguém por trás disso ou não. Falta um volume da série, no caso são 10 volumes, só que a Panini fez uma, essa edição aqui de luxo que transformou em 5 volumes, então falta o último e eu estou super ansiosa pra saber como o diabo vai terminar essa história. Não vou falar sobre essa história porque aí eu vou acabar dando spoiler dos outros, mas eu vou logo dizendo que recomendo demais. Em maio eu também li os meus primeiros mangás. Olha aqui, que coisa ótima sei se muita gente conhece, mas ela já foi bastante comentada em algum momento aqui no Booktube e vai contar a história de cinco ou seis amigos que estão ali no colegial. Nossa protagonista vai receber uma carta dela mesma, dez anos depois, pedindo para ela salvar um amigo, porque ele não tá entre, entre eles mais, dez anos se passaram. E aí a gente vai conhecer essa história. Não vou falar muito sobre porque eu decidi fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa minha experiência de ler o mangá pela primeira vez. E já vou logo dizer que foi bem positiva e trata de assuntos super importantes que eu vou falar mais sobre em breve pra vocês. O desafio desse mês de Mulheres pra Ler era ler um livro, o primeiro livro da carreira de uma autora. Então eu escolhi Sarah Dessen, que é uma autora que eu gosto bastante. O livro que eu escolhi foi Aquele Verão. Eu acho que eu já li um ou dois livros dela. fluida e bem engraçada. Geralmente aborda assuntos meio familiares, questionamentos né, juvenis, aquela coisa assim. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a história de Raven, que ela é uma adolescente que tem seus dilemas, e aí tem pais separados, o pai dela tá recém-casando, ela tem um pequeno probleminha e fica bem incomodada com a altura dela, que ela é bastante alta, sempre tem aquela coisa, ah, você tem que ser modelo, não sei o que, não sei o que, modelo, não sei o que, não sei o que, surpreendeu meio que negativamente, na verdade, porque Sara Dessen é uma autora que realmente eu gosto muito, mas esse livro meio que passou batido. Eu não entendi muito o propósito dele. Assim, não tem uma coisa que eu consigo definir, sabe, a sinopse e entender o norte do livro. Mas foi válida, foi uma leitura válida. É legal você conhecer como os autores começam, né? Eu já tenho lido livros dela mais pra frente na carreira e eu posso ver claramente uma evolução de narrativa, assim, muito, muito, muito, porque o outro livro dela, assim, é bem mais profundo. Inclusive esse é bem curtinho, eu acho que ela não conseguiu meio que direcionar como ela queria, não, não sei muito o propósito do livro. Por último e não menos importante, finalmente eu li 15 dias de Vitor Martins. Gente, eu simplesmente estou apaixonada por esses personagens maravilhosos que tem aqui, meu Deus do céu. Aqui a gente vai conhecer a história de Felipe, que é um menino também jovem, dilemas e a primeira característica que aparece aqui de Felipe é que ele é gordo. Já começa diferente daí. E aí ele tá de férias, tá dando graças a Deus que ele não vai mais sofrer bullying na escola e tal, vai só ficar vendo séries, lendo os livros dele em casa sem fazer nada. Eis que a mãe dele avisa que daqui a umas duas horas o vizinho dele, Caio, vai estar chegando para passar os 15 dias de férias com eles tempo dele pra viajar e ele não tem quem ficar. Aí começa todo um dilema dessa pessoa maravilhosa que eu falei, ninguém tá preparado não, gente. Sério, eu gargalhava, sério, era cada gaitada que eu dava lendo esse livro, porque é um livro super divertido. Apesar de ser bem curto, Vitor consegue trazer um, uns dilemas de uma maneira tão leve, mas tão verdadeira, sabe? Que você quer ser amigo, assim, tipo, caramba, deixa eu dar um abraço, cara, que meu Deus do céu, sabe? E é um dos livros que eu tava lendo e eu acabei de ler com aquela sensação, tipo, por que Diabos, eu não li isso antes. Eu sei, não, já tinha falado, várias pessoas tinham comentado, o booktube inteiro recomendando, só que a pessoa vai enrolando com a barriga. Que bom que eu li. É uma história super tocante, ao mesmo tempo é uma história super divertida e eu acho que é um livro que enriquece muito essa questão da empatia, da representatividade, a gente sair desse espaço comum de personagens brancos, lindos, magros e tal, então foi um livro que me enriqueceu muito, com certeza, favoritado, assim, tranquilamente, porque ele conseguiu, de uma forma breve, enriquecer muito o meu repertório e coisas e reflexões sobre a vida como um todo. Essas foram as minhas leituras. Eu posso dizer que foi bem variado, né? Foi bem variado mesmo. Tem uma coisa da autoajuda, tem uma coisa do YA, tem uma coisa do mangá aqui, tem uma coisa do HQ. pessoa está vivendo, mas foi bastante enriquecedor. Essa palavra não sei, eu tô péssima hoje pra fazer esse vídeo, mas vida que segue, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários os livros que vocês leram ou se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e acompanhar tudo que